por fari la duopla mascio vi besonas crocetinon cae congruan fadenon. Unue far fonditan cenon de dec du mascio. Do, glitnodo. Unu, du, tri. Qua, quin, ses, sep, ok, nau, dec, dec unu. Dec masoi por la baso, cae unu maso por la turn cenu. la hocum tra la dua cenu. Volvo la fedenon circa la crocetilo, dextre contrao horloge directe, maldextre horloge directa. Hoc la fedenon cae tiru gin tra la marcio. Vi nun havas du marcio sur la crocetilo, do du marcioin por la duobla marcio. Volvo la fedenon circa la crocetilo cae tiru gin tra la du masoin. Ien la duobla maso. De novo, la hocon tra la maso, la geno, volvo la fadenon, hoco la fadenon, tiru gin tra la maso. Du maso, volvo hoco tiru. Tu oplamación.